Türk televizyonlarının en özgün dış politika programı Briefing Odası 24 ekranlarında. Nuh Yılmaz tartışma formatından uzak, bilgi ve görsellerle zenginleştirilmiş içeriği, analiz ve öngörüleriyle yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmeleri yorumluyor. Sizin için bugün bambaşka bir program e, oluşturmaya çalıştık. Popüler ve dinamik dış politika gündem konularında size briefing veriyor. Briefing Odası'nın bu haftaki konusu Arap Baharı'nın kıvılcımının ilk çaktığı yer olan Tunus. Tunus'un bölge ve dünyadaki yeri ve diğer tüm detaylar Perşembe günü saat 22.15'te 24'te.